Pezin out Pluto, pezin out Pluto Քեզ ու լսենք պլեչես Պետք չես Մի տե կրիմինալ ես Մի տես կետ չես Էդ ինչերի մեջ ես Ինչնա քո համար գուլյատ Զգուշ չդառնաս պուլպուլակ բլյատ Ովքեր են քեզի բռատ Չլեն փարչակներն իրյատ Մաքուր ժարգոն մայլի չփայլի հլը քայլի բանյատդ քեզ հայլի նենց ես անում կողից նայվի լուտ շբրատս քան թե քցես պարաշ մի բան քցի առաջ խոսքի մաշնա կայնած գարաժ դբրոցական ջեբը կանաչ աղջիկ ջան ստեսախ ժպտալդ հասկանում եմ ովդ եղի զգուշ որ հետո արժանիքով տղա ըլնի կողդ քիսոն քեզի տալի թևեր զարդնում մեջը դևեր տտծնում եմ նապլ պեպե Լայֆ եմ թեթև ում ես ուզում էփես սուկա Չանգյալի դեմը բազուկա Սիրում ռեփ որում ռազում կա Թե չէ հիմարներ բազում կան Ում երկերում չկա տոլք Կտրվում եմ լիաթոք Արեք դիշովի հիփ հոփ Մալալել կեքի լավապես Օրը թերթում է մեզ, ինչ ես ժոգ, երբ որ մտել ես ներս Կեզ տես, պասում էին, թե դու մի իրա տեսել է Շուշի մեջ էիզ, օրերս փոխում եմ վես, ամպետ չի կեզ Ինչը նոր տեսանք, դրում ես, պասում ես, բերենք ես կեզ Հապ ապենայի չէ թա կեզի տված ժամանակը պուստ, դու ներքուստ գծում պլաններ, որոնք ծխացիտ պես քյուս Սե տարբերական ֆորտ զոնան, իմը նույնը մյուս սեզոնն ա ուժը Տես հոգից չգողնան, ձեր չտան ինչը որ տոննա Թե չէ տես դու մնում տակը Չի երիքսում էլ ժամանակը Թակ է սխալներից, բայց սխալների դեմ չեն հնար է պահպանակը Դեր մենք կրվում ինչ հաղթանակը մեր Հեսա պրծնեմ ու գամ Չամպեքն ազատ չմտացես Չամպին ես նույն դու չամպեքին խամ ես սուկա Կեզ օրինակ են մարդիկ ովքեր սուտ են սուտ են Այդ կողը տելած մարդիկ որ ճեբերը տուտ են ուտ են Աղի տվածները մենակ կուտ են, կուտ են Ես հանգիս լերված, բայց հարակ գլորվում սուտք եմ